Меня зовут Керри, а я Обама. Нам совсем не нужна реклама. И нужен Сноуден, Детройт не нужен. Не нужно вам знать, кому мы служим. Нам нужны лишь нефть, газ, нефть, газ, нефть, газ. Нам нужны лишь нефть, газ, нефть, газ. На Украине права качают, наивно вступить в ЕС мечтают. Кидают зиги и рвут свои глотки, качают незалежности лодку. А мы качаем нефть газ, нефть, газ, нефть, газ. А мы качаем нефть, газ, нефть, газ. В Греции любят Евросоюз, как пакистанца любит индус. На Украине любят мечтать, за эту любовь надо родину сдать. Ну а мы любим нефть, газ, нефть, газ, нефть, газ. А мы любим нефть, газ, нефть, газ. Митинг, свобода, пикет, революция, кризис, наркотики, страх, проституция, доллары, доллары, куча, бумаги, свет, демократии, гейские флаги. В обмен на ваши нефть, газ, нефть, газ, нефть, газ. В обмен на ваши нефть, газ, нефть, газ. Нефть, газ.